Bueno, yo llevo más de 18 años trabajando con Bruno Basari, con la compañía Toneder. Para mí la experiencia ha sido fantástica. Eh, por eso hoy en día sigo asistiendo a, a, las capacitaciones y adquiero todo el tiempo tanto Bruno Basari y sigo adquiriendo las máquinas de Toneder que me parecen fantásticas.